čestice koje udiše Otok koji jedem Svakog dana Sve te ljude koje gledam Priče koje slušam Svakog dana besmislice koje radim Ljudi koji razmi svakog dana Sve te stvari koje skupljam Prašina koja pada svakog dana Na njenom licu sjaj neke stvari uvek pale Svakog dana da pitanja me Truju i hrane Truju i hrane Sve te tačkice koje pratim Nadu koju gubim Svakog dana Sve te bolesti koje lečim Kosti koje trule Svakog dana Na nebu Bog spava Neki ljudi uvek pale Svakog dana da Pitanja me Truju i hrane Truju i hrane koje lete, moza koji puca Svakog dana, sve te pilule koje gutam Svetlost svoju ljudi, svakog dana Na zidu lepa slika, moje oči uvek pale Svakog dana da, pitanja me Truju i hrane Truju i hrane Truju i hrane thank you